乖乖呀，我们现在要来帮这些小猫猫剪指甲，小猫猫的指甲都超级长，害怕我？你会害怕哟，会哦。小宝贝来了，小宝贝已经抓到手了，哇， <laughs> 到手的小宝贝，离妈妈远一点。 怕妈妈冲出来，没有，怎么办？一副要冲出来的样子。哎，缩进去了是怎样？害怕。盯着你看。你需要帮忙。好，那你等我一下。好。用美人坐一叫什么？抓他就好。 你可以拎住它一只手呼，超尖哎！猫妈妈现在很冷静，一定要剪是不是？小宝贝好像很乖哦，妈妈要躲起来了。 好间。喵的脚！哎，不要拎它，不要拎走。我我把脚脚搬出来。你的手手都挡在这头上，因为你一直把猫拉过去啊。我把你拉回来一点。 <laughs> 可怜嘞，来啦，你再来。 就要上演这种。你喜欢拍屁股吗？好，还要找妈妈。脚脚很长哎、对呢。是我失联。来下一只。好，等它出来。这只有一只要跑出来。这个超难啦。我就找妈妈的视线抢。哇，好会跳哦！哇，好会跳哦，小宝贝。这个这个这个小宝贝。对，我要我要抓这个这是。 很怕大管，很怕，不想挑战。好了，来了。好了，来，给啊。超尖！哎哎哎，别乱动啊！你啊，小那个圈圈里面有一只猫，哎。哦，是哦。对。好，等一下就剪它。 一只，里面有一只小宝贝在睡觉哦。好，下一个就是剪这个小宝贝。好，他楼上还有邻居，你看。牛贝来，剪指甲了。嗯，你要不要剪？我不敢。还有，还有剩下一只在里面。这一只是我最喜欢的一只，对不对？剩牛魔王还没剪。 快点啊！你要我过去是不是？你要你要拎他的脖子，哇，你大只哦，他好大只哎，他很大只哎。要拖吗？好温馨的画面。不是，是那只黑鼻子还没剪。牛魔王已经剪。它在这里，它在这里哎。那一只那只才刚出来。牛魔王，牛魔王。他们在干嘛呀？就是那个小孩找妈妈撒娇啊。 嗯，好，停脚。看，对，哦哦哦，哎，哎，宝贝，你捏上面一点。哎呀，脚都缩成这样子了啊！好，好了。哎，结果那只在大关旁边不敢。剩下一只我们现在不敢出。 那个妈妈其实有时候是蛮凶。什么了耶？什么了耶？你哦，那么乖，我就会剪得很快。很乖哎。 乖，乖偷了你，你是最乖的小宝贝了。啊，好吧，我看它抓起来会不会叫，不会。哦，是你的猫吗？它不会叫。你要分享一下心得吗？ 你说这些小猫吗？对啊，就是说你给他们剪指甲之类的。它很乖啊，它很乖，我就剪很快。嗯嗯，那你今天怎么会想要给小猫猫们剪指甲？没有，我每次抓它们我都觉得太尖。其实我觉得它们尖得不可思议。它就直接穿透，超像小时候的铅笔削到最尖的等级。小猫的尖，怎么样？有没有很有成就感？成就感怎么？ 就是把这些小猫们都捡回它是不是很乖啊？把它带走。那小宝贝的脸，看看，漂亮的脸呢？这怎么了？妈妈，妈妈看到我的。就 a 海 k 超可爱！在那边玩。对啊，好小哦，小东西。对，要喂食了。不严的喂食。我们现在要喂它，喂就是猫妈妈，猫妈妈叫大乖，要喂它吃这个鸡胸。 为他就是刚对刚生产完，然后一直被他的小孩子吸奶，超虚弱就变超瘦。然后等下哈气，那你给他食物吃，他还要凶你。现在正在凶。他真的是一只蛮凶的猫妈妈。兔也在做。啊，你看到你看到了吗？ 还要凶我这样子，对，你丢的，你吃的都超大块，我傻眼。你吃的真的超大块，因为我真的很害怕他。你看他那个手又来，他吃的太大块了。你不要这样讲，我跟你讲，他都吃。我们现在的配方是按照妈妈那个安排的处方先去做。的。好了，就这样。好，还有吃碗。 我要把鸡肉吃完我还有罐头哎。让它吃鸡肉罐，你看罐罐。它好像比较喜欢吃鸡肉。没有，它比较喜欢吃罐罐。是哦，嗯，就是那个味道，罐罐比较喜欢。那个小宝贝在。然后还要外加其他的罐罐给它吃，因为它会需要多重营养。是。 他吃再多，他还是很瘦。有啊，肚子变大了，真的吗？我觉得这罐可以喂完。哎，啊，再喂另一个给你。他是不多啊。多种口味。我有一天一定要征服你，我要摸到你的头。哦，对。 那我觉得它对于我们摸它小孩已经免疫对，免疫很多了，现在好凶。Hello。现在有个苦命人儿，要给他们清猫砂。那现在应该猫砂会少比较多吧？其实现在只有大乖对不对？我要看一下苦命人。 不要那么丰富吗？怎样？好笑掉。哎，超多，他一只这么多。你在抓什么？吞食动啊。我本来想说要就是可以收尾，可是我刚看到你那个表情，决定就是要继续录下去。给大家看到我头上为什么吐那么？ 哎呦，真的蛮大的，对吧？我分两次，不要给我。好啦，今天影片就到这了希望他们赶快长大。对哦，喜欢的话记得干嘛？订阅、分享，还有留言。好咯，就这样咯，拜拜。